kim o'tmas bu dunyodan biz ham siz ham omonatmiz bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz dunyo aro tasqmizu ummon aro xasmiz go'yo allohimga ming bor shukur bugun barchamiz sog'u salomatmiz assalomu alaykum yaxshilar assalomu alaykum mehribon samimiy eng asosiysi mehmondo'st o'zbek mahla assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli xonimlar va janoblar qadrli oqshomning qadrli insonlari mana bugun sizlar bilan mana shunday go'zal bo'lgan to'kin dasturxon atrofida diydor g'animat kunlarimizda ko'rishib turganligimizdan bahoyatda mamnunmiz aziz yurtdoshlar xonimlar va janoblar yurtimiz mehmonlari bugun barcha barchangizlar aynan 2022 yilning 25 mart oqshomida shahrimizning eng so'lim va hashamatli go'shtlardan biri oqsaroy tantanalar saroyida yorug' yuz ila diydor g'animat ko'rishtirganimizdan bahoyatda xursandmiz bugungi kun bugungi oqshom xonadon sohib va sohibalariga muborak bo'lsin alloh muborak qilsin deymiz hurmatli kelin kuyovlarimiz bir biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin oila saltanat sarhadlariga qadamlaringiz qutlug' kelishiga umidvormiz osmondan ilohiy nikohingiz yuborganlar rost bo'lsin sevib sevilib yashang sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin sevgi muhabbatingizni mevasi esa solih soliha mo'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha barcha aziz yurtdoshlarimiz qolaversa biz bir guruh ijodkorlar tilab qolamiz desak mubolag'a bo'lmas to'g'rimi muxlisa juda ham to'g'ri aytasiz hurmatli do'stlar bilasizmi bugun unutilmas kun unutilmas oqshom shunday ekan mana shunday go'zal bo'lgan daqiqalardan ajoyib bo'lgan lahzalardan foydalangan holda ikki yosh uchun baxtdan taxt taxtdan toju tojdan rivoj tilaymiz ilohim hayot yo'lingizda sevgi muhabbat hamisha sizga hamroh bo'lsin deymiz kelajakda esa jajji farzandlarning go'zal ota onasi bo'lib yurishingizga biz chin dildan tilakdoshmiz albatta aziz yurtdoshlar bugungi to'y bugungi oqshom qanday kayfiyatda o'tishi nafaqat biz boshlovchilar nafaqat sarobon ijodkorlarimiz balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liq shodiyonaning boshidan oxirigacha oldingizga tortilgan taomlardan tanovvul qilib shodiyonaning sarbon hamda mehmon ijodkorlar tomonidan kuylanadigan chiroyli kuy qo'shiqlarga aynan mana shu raqs maydonini bo'sh qoldirmaysiz degan umidamiz azizlar oqshom barchamizga xayrli bo'lsin to'ylar barchamizga muborak bo'lsin deymiz navbat sohib va sohibalariga bugungi kun muborak bo'lsin alloh muborak qilsin mana shunday baxtli daqiqalar bardavom bo'lsin zeroki bizni tinch osoyishta jannat makon o'lkamizga faqatgina yaxshi kunlar to'ylar bayramlar yarashadi bir biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin deymiz oila saltanat sarhadlariga qadamlaringiz qutlug' kelishiga umidvormiz osmondan ilohiy nikohingiz yuborgani rost bo'lsin sevib sevilib yashang sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin sevgi muhabbatingizni mevasi esa solih soliha mo'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha barcha aziz yurtdoshlarimiz qolaversa biz bir guruh ijodkorlar tilab qolamiz desak mubolag'a bo'lmas to'g'rimi muxlislar juda to'g'ri aytasiz mana shunday go'zal tilaklaringizga qisqacha bir qo'shimcha qilmoqchiman bilasizmi hurmatli do'stlar mana shunday go'zal onlarda sizlar bilan mana shu koshonada yig'ilishib turishganimizga sabab bu ham bo'lsa musaffo osmonimiz tinch yurtimiz bo'lar ekan shunday ekan aziz do'stlar musaffo osmonimizga sira yomon ko'zlar tegmasin musaffo osmonimiz tinch bo'lsa xonadonimiz tinch xonadonimiz tinch bo'lsa ko'ngillarimiz tinch tinch yurtlarga mana shunday go'zal to'ylar qolaversa ajoyib bo'lgan nikoh oqshomlari yarashadi albatta kerak yo'larimiz niyat qilamiz hayotingiz mazmuni ham xuddi bugungidek serfay sermahzun har bir daqiqalaringiz mana shunday unumli bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz azizlar barcha barchangizni raqs maydoniga taklif etamiz iltimos qilamiz bugun hayotiy o'y tashvishlarni bir necha daqiqalar bir necha soatlar unutib turamiz faqatgina yaxshilik haqida to'y haqida bayram haqida qayg'uramiz ana shunday ekan sizlar uchun shodiyonaning mutlaq sarbon ijodkorlari dunyo ansambli kuylaydi oqshom xayrli bo'lsin yaxshilar kechamizni eng kulminatsion nuqtasiga ham yetib keldik desak mubolag'a bo'lmas bundan bir necha yil muqaddam bedor tunlarda allalar aytib ollohdan so'ralgan kunlari yetib keldi ey ollohim o'g'limni qizimni mana shunday baxtli taxtli kunda ko'rishlik nasibi ro'za aylagin deb onajonlarimiz iltijo qilishgan azizlar bu dunyoda eng baxtli eng boy insonlar kim ota onasi hayot insonlar faqatgina onajonlarimiz bizni bir umr ko'tarib yurishar ekan to'qqiz oy qorinlarida uch yil qo'llarida bir umr yuraklarida onasi bor insonlar hech qachon qaramaydi onajonlarimiz juda ham ko'plab insonlarni o'rnini bosa olishi mumkin lekin onajonlarimiz o'rnini hech kim hech qachon bosolmaydi azizlar tan olish kerak o'zbek jamiyatida oilani yaxshisini oshiradigan yomonini yashiradigan bu o'zbek onasi o'zbek ayoli ayni damda ruxsati bersangiz ijozati bersangiz mamnuniyat ila badiiy maydonimizga kelin va kuyovlarimizni dunyoga keltirgan aziz va mo'tabar volidayu muhtarama onajonlarimiz gulixon onajonimiz hamda svetaxon onajonimizni badiiy maydonimizga taklif etamiz qalblardagi chiroyli niyat istak tilaklarni mana shu yerda o'tirgan yaqinlar do'stlar qadrdonlar tomon taqdim etishadi kuyov to'ramiz onajonlardan iltimos qilamiz bekordan bekorga xalqimiz bir gapni ko'p aytmaydi qizi borni nozi bor deb ayni damda qudangizni oldilariga borgan holda o'zingiz bilan birgalikda badiiy maydonimizga olib kelishingizni iltimos qilamiz chiroyli tilaklar niyatlarni ayni damda barchamiz guvohiga aylanamiz azizlar bugun qo'shoq bayram xonadon sohib va sohibalar uchun kuyov to'ramizni voliydayu muhtaram onajonlarni tavallud topgan kunlari barchamiz chin dildan muborakbod etamiz taomlardan qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bitta guldiroq qarsaklar eshitilmayapti marhamat onajonlar badiiy maydonimiz sizga muntazir marhamat badiiy maydonimiz aynan siz uchun muntazir marhamat muxlisaxon aziz do'stlar sezib turganingizdek hozir davramizga joylaydigan insonlarimiz makka madinamiz kabatillohimiz bo'lgan mana shu xonadonning ya'ni kim kuyovtoramizning qolaversa boshamizning xonadonlarining mutlaqo malikasi qirolichasi bo'lgan onajonlarimizni mamnuniyat ila go'zal bo'lgan davramizga joylar ekanmiz onajonlarimizni o'zlarini yuraklarini qa'rida samimiy tilaklarini asrab qo'ygan tilaklarini farzandim dilbandim umid bog'ida o'stirgan niholim deya kelin kuyovlarimizga yo'llab qolishadi jonimga do'st qadrdoni ko'rmasam ko'ngil vayron tabarruk tanti inson himmatimsiz onajon farzand deb dard tortganim to'rt tomonga chopganim bu dunyoda topganim savlatimsiz onajon rizqim qator terilgani yurakka dard berilgani onam bordek kerilgan savlatimsiz onajon sizsiz yurak bo'sh yurakmas sizsiz tilak tilakmas eh onam farzandingizga jannat kerakmas jannati o'siz onajon bejizga aytishmagan jannat onalar oyog'i ostidadir o'zing yagonasan o'zing buyuksan o'zing barchamizga bergaysan panoh bir bora sendan kichik o'tinchim barcha onalarni ayollarni go'zal va latofatli opa singillarimizni asragin Alloh. Marhamat onajonlarimiz, Madiy maydonimiz siz uchun muntazir qadam ranjida qilishingizni iltimos qilamiz. Azizlar, chapak emas, qarsaklarni onajonlarimizga taqdim etamiz. Kim onajonlisini yaxshi ko'rsa, guldiroz qarsaklari eshitilmayapti marhamat onajonlarimiz badiiy maydonimiz aynan sizlar uchun muntazir to'g'rimi muxlisaxon ham to'g'ri aytasiz aziz do'stlar bilasizmi dunyodagi eng qadrlanadigan insonlar bu ham bo'lsa onajonlarimiz ekan bilamizki bir farzandni voyga yetqizib oq yuvib oq tarab bo'zal bo'lgan ularga yetqizishni o'zi bo'lmaydi albatta assalomu alaykum oqshom xayrli bo'lsin to'ylar muborak bo'lsin deymiz Dobriy вечер yana bir bora xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin kelin kuyovlarimiz baxtlilar bardavom bo'lsin baxtli bo'lishga haqlisiz shunday yaxshi o'qimishli ilmli bilimli ziyoli insonlarning farzandlari inshaalloh eng baxtli oilalardan biri bo'lishiga barchamiz chin dildan tilakdoshmiz marhamat onajonlar so'z navbat sizga oqsaroy tantanalar saroyiga yig'ilgan xonimlar va janoblar barchangizdan iltimos qilamiz ko'p emas bir necha daqiqalar tantanalar saroyida jimlik saqlashingizni sababi eng buyuk zotlar ham eng buyuk shaxslar ham onalar so'zlaganda onalar gapirganda doimo sukut saqlashar ekan so'z navbati onajonlarimizga